韩老师，你们培训现场除了理论，还教不教一些技术务实的东西，让我们直接拿去就可以用的东西呢？直接可以赚钱的东西呢？当然教了，当然教。我知道很多朋友问这个问题啊，问工作人员，你这个问题背后隐藏着你真的非常大的苦难。我知道以前培训可能经历了很多人割你韭菜，对吧？那现场可能这个培训几天，人家认为呢也教不会你东西，干脆呢我们就把这几天的模式化一通胡说，反正就是为了讲一个技术而给你讲一个简单的技术，为了理论而讲一个理论。首先你参加个培训，我觉得你应该看的是这个培训老师，他首先自己实现没有解决温饱问题，他到底。 有没有说能力自己解决温饱问题，再把这个解决温饱问题能力的方法再转交给你？如果他不能，我觉得你可能学了也白学。我不止一次的跟我们培训的学员啊，拿工作人员的手机，我跟他沟通的时候，我说了一句话，这句话就是：如果我们培训现场教的内容是你以前就会，是一个土生土长的一个中国文化背景下生长的一个教练，你说早就具备了这种认知，或我给你讲的这个模式、这种新的玩法是你以前就见过，就非常丰富的接触过，我讲的东西你认知范围以里的东西，我可以非常负责认真的告诉你。 我们培训的费用十倍啊，我退给你十倍，我退给你。